que eu tô falando, que eu já passei por isso três vezes, velho. Aí, ó. Olha aí, ó. Vem chegando nosso pé aqui, ó. Deixa embora, gente. Deixa embora. Deixa embora, velho. Deixa embora. Só que dó, meu Deus. Só lá, velho. Relaxa, relaxa, gente. Arroz, meu bem. Não, velho. Meu Deus, chega. Chega, Deus, chega. Por favor, Bruno, cuidado. Deixa aí, mano. Pode Bruno, Bruno, por favor. Por favor, Bruno, não vai, Bruno. Mano, deixa aí, mano. Por favor, Bruno. legal, todo. Pessoa tá segura. Mesmo é só gente, o resto você que Só chinês. Eu falei de novo. Eu já passei com Eu Ah!